تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري salmon roziyallohu anhu bir kuni abu dardoni uyiga bordi termiziyning rivoyatidagi hadis uylariga borsalar ayollari eski tuski kiyimlarni kiyib olgan o'ziga qaramagan bir ayol oilada ajoyibligini qarang madinada bo'layotgan hodisa bizda e, oila masalalari mavzularida ham shariat buyurmagan ko'p ishlarni qilamizda shariat erkinlik bergan masalalardan foydalanmaydi ko'pchilik mayli taqvo yuzasidan qilsa qilsin boshqaga majburlamaslik kerak masalan bir kishining ayoli qayerdadir ishlasa o'zini mahram nomahram e, ehtiyotini qilsa ayolini ko'chada ishlatmayotgan odam uni ta'na qilmasin abu dardo abu dardoning uylariga salmon roziyallohu anhu borsalar ayollarni ko'rdilar albatta satrda turibdi lekin kiyimlari o'ta uvada hayron bo'ldilar mashanuki dedilar nima ahvol bu dedilar odatda ayollarni e, shunaqa odati bor uyda bezanmaydi o'zini erini kelishiga o'zini go'zal qilib turmaydi odatda o'zining eri uchun bezanishi kerak ayol ayollarning asosiy bezanadigan kuni bayram ko'chaga chiqqanda mehmonga borganda ko'chaga go'zal bo'lib chiqib ketadi uyda kampirlarni kiyimini kiyib oladi erkak bechara ko'chadan kelsa uyda kampir o'tiribdi ko'chaga chiqsa yosh qizlar hammasi u bechoralar ham uyga borsa kampir bo'lib oladi faqat ko'chaga qiz bola bo'lib chiqadi bu musibat birodar er uyiga oshiqishi kerak er uyidagi eng go'zal ayolini go'zal suratda ko'rish kerak zotan uylanayotganda ko'rib olgan yuragi jiz qilganmi o'shani ushlab qolish kerak ayol ayolda juda ish ko'p ayol ya'ni bezanmay turishligi salmon roziyallohu anhuni ajablantiryapti nima bu ahvol deyaptilar nimaga o'zingga qaramay turibsan meni do'stimni ayolisan axir deganda ayol aytdiki sizni birodaringiz dedi erini aytyapti dunyoga juda e'tibori yo'q biz bilan ishi yo'q kechasi bilan namoz o'qib chiqadi kunduzi bilan ro'za tutib oladi e shunaqami dedilar demak ayolda emas ekan ayb bu joyda abu dardoda ekan roziyallohu anhu keyin abu dardoni chaqirdilar ovqat qo'ydi abu dardo ol desalar man ro'zaman dedi ro'za tutib olgan san yemasang yemayman dedilar allohga qasamki og'zingni ochasan dedilar majbur bo'ldi og'zini ochib anaqadan yedi ovqatdan keyin uylarida yotib qoldi kechqurun bo'lganda bir turib tahorat qilib namoz o'qiyman dedi etagidan ushladilar to'nidan yot dedilar uxla dedilar yana turaman dedi yana yotqizib qo'ydilar keyin tahajjud vaqti chiqay degan paytida o'n o'n besh minut yigirma minut qolgan paytida tahajjud tugat bomdod tur dedilar xohlasang tahajjudini o'qib ol dedilar keyin o'qib keldi kelgandan keyin aytdilarki ey abu dardo dedilar sanda robbingni haqqi bor sanda jasadingni haqqi bor sanda ayolingni haqqi bor san ro'za ham tut mayli lekin og'zing ochiq ham bo'lsin san kechqurun mayli ibodat qil lekin xotiningga ham qara xotiningni oldiga ham bor uni ham haqqi bor sanda sandan so'raydi ulamolar mana shu mana shu hadislardan kelib chiqib aytadiki ayol kishi turmush o'rtog'i bilan yotishlikda ayolni haqqi so'rash kerak mabodo uyga kelolmay qolsangiz iltimos xotinjon bugun borolmayman deyishingiz kerak ruxsat bermasa borishingiz kerak yo'q kelasiz desa borish kerak shuning uchun anavi ikkinchi xotinni yashirib oladiganlar boru siz ikkinchi xotinni olgandan keyin birinchi xotinni haqqi nima bo'ladi ikkini haqqi nima bo'ladi kunduzi bir borib qo'yadi kechqurun bormaydi chaqirsa borish kerak majbur ayolni haqqi bor erda ayolning haqqi bor bizda ayollar bechoralar hop deydida rozi bo'ladi suiiste'mol qilyapti erkaklar unaqa emas suiiste'mol qilinmaydi haqqini so'rasa haqqi bor shunda salmon roziyallohu anhu payg'ambar va salomga oldilariga kelib abu dardoga aytgan gaplarini gapirdilar salmon roziyallohu anhu ham Alloh ilhom bergan kishi bo'lganlarda islomni maqsadini tushungan odam har doim ibodat qilaversa savob degan emas demak ba'zan uxlasa savob bo'ladi ba'zan ayoli bilan o'ynashsa savob bo'ladi payg'ambar alayhi va salom ayoling bilan o'ynashsang ajr deganlar yo ollohni rasuli shu ayolimiz bilan o'zimizni nafsimizni qondirsak ham ajr bo'ladimi deganda rasululloh aytdilarki axir zinoga ketsang gunoh bo'larmidi ha ayoling halolku senga ajr bo'ladi dedilar ajr bo'ladi sahobalar nima qilardi ko'chaga chiqsa birorta begona xotinni ko'rsa unga nisbatan shahvati qo'zg'asa darrov uyga qaytardi qaytib shahvatini ayolida qondirardi unga ergashib ketmasdi vasvasni o'sha joyda sindirardi bizda vasvas ko'zdan boshlanadi bir marta qaraydi yana qaragisi keladi keyin gap otgisi keladi telefonini oladi sms yozadi rasvosi chiqadi keyin shariat halol yo'l bilan oson hayot bilan bizlarni mukofotlagan o'sha mukofotga biz munosib bo'lishimiz qolgan xolos keyin payg'ambar alayhissalotu vassalom abu dardoni chaqirdilar sanga salmon shunaqa shunaqa dedimi dedilar ha shunaqa dedi to'g'ri aytibdi dedilar rasululloh tasdiqlaganlar shu gapni alloh va taolo bizlarga oson yo'lni ko'rsatdi shu oyatning davomida va va kazzaba bil husna lil usra degan va ammo kim baxillik qilsa baxillikning turi ko'p birodarlar zakot bermagan baxil imkoniyati bo'lib turib maslahatini bermagan baxil payg'ambar alayhissalotu vassalomning nomlari zikr qilinganda salovat aytmagan baxil baxilning turlari ko'p kim baxillik qilsa vastag'na degani istig'no boy kalimasidan olingan behojatlikdan olingan vallohu g'oniyjun halim alloh taolo g'aniy zot behojat zot biz hammamiz muhtojmiz bizni faqir deyiladi alloh subhanava taolo g'aniy zot lekin birorta odam o'zini g'aniy deb ko'rsatsa uni yomon ko'radi boylik behojatlik allohga xos bandaning sifati birodarlar bandalik qachon bandalikni izhor qilsak alloh bizni yaxshi ko'radi biz Alloh subhanahu va taolodan so'rasak xursand bo'ladi Alloh taolo. Nimaga? bandalikni izhor qilyapmiz. Muhtojmanman, menga ber deyapmiz. Bandadan so'rasangiz yomon ko'rinasiz, xor bo'lasiz. Allohdan so'rasangiz, Alloh sizni yaxshi ko'radi, aziz qiladi. O'zi beradi. Bermasa ham sizga yaxshilikni xohlagani uchun bermagan bo'ladi. Va amma man bakhila wastagna istig'no qilsa, o'zini boy sanasa behojatman desa katta ketsa kibr qilsa ko'p buni ma'nolari iqro surasida e, istig'no qilgan odamni tog'o degan alloh taolo tug'yonga ketadi kim e, o'zini behojat ko'rsa hech kimga yalinmayapti hamma ishi zo'r bu odam tug'yonga ketadi shuning uchun faqirlar haqida kambag'allar haqida ojizlar haqida ehtiyot bo'lish kerak birodarlar siz kambag'al odamni bechora odamni mensimasligingiz mumkin lekin ular jannatda qirol bo'ladi kambag'allar faqirlar jannatning qirollari hazrati umardan rivoyat bor aytadilar kambag'allarni kamsitma ular jannatning qirollaridir shuning uchun birodarlar dunyo ozginada mayli kimgadir pul mablag' qo'liga tushadi lekin u qo'lingizga tushgan mablag' boshqa odamlardan o'zingizni ustun ko'rsatishga xizmat qilmaslik kerak qo'lingizdagi mablag' sizga imtihon uchun berildi bu bilan siz atrof yon chevrangizga atrofingizga yordam qo'lini cho'zib qutqarishingiz kerak o'zingizni bo'lmasa mablag'dan so'ralasiz so'ralasiz halol bo'lsa hisob qilinadi harom bo'lsa behisob jahannamga tiqiladi kazzaba bil husna kazzaba yuqorida soddaqani ziddi mana iymonning ziddi islomni yolg'onga chiqarsa bu islom endi eskilarni sarqiti desa endi dinni eskida qolib ketgan desa ko'p odam eskichi deb qo'yadi san o'zing eskichasan bu islom eskicha emas islom ko'hna din ko'hna bu hamon yangiligini saqlab turgan ideologiya hech qachon eskirmaydigan narsaga ko'hna deyiladi bizda hozir antikvar deyapti eng qimmat narsa nima antikvar eng qimmati antikvar bo'ladi islom shunaqangi antikvar to'g'rirog'i ko'hna din bizni tilimizda eng go'zal lug'at ko'hna har doim navqiron har doim insonlarga yaxshilikni ko'rsatishlik layoqatiga ega shuni yolg'on degan odam alloh taolo uni qiyin yo'lga yo'llab qo'yadi hayoti qiyin uni dunyo imkoniyatlari naqadar bo'lishidan qat'iy nazar alloh taolo uning qalbini tor qilib qo'yadi siqiladigan qilib qo'yadi yeganidan ta'm bilmaydi lazzat ololmaydi ichganidan maza topolmaydi alloh taolo sug'urib olib qo'yadi undan xotirjamlikni hamma narsaga kuchi yetadi qora nondan boshqa narsa yeyolmaydigan qilib qo'yadi hamma narsaga imkoniyati bor lekin hayotdan roziligi yo'q xotirjamligi yo'q yo'q xotirjamligi nimaga islomni yolg'on degani uchun islomning haqiqatidan yuz o'girgani uchun alloh taolo boshqa oyati karimada a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka kim mening zikrimdan yuz o'girsa man uni deydi tor hayot bilan rizqlantirib qo'yaman tor hayotga tiqib qo'yaman deydi fa inna lahu maishatan donka donka ay diqan ziq tor hayot maishatni unga berib qo'yaman va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qiyomat kunida ko'r holda tiriltiramiz qola robbi lima hashartani a'ma faqad kuntu basira ey robbim san meni nimaga ko'rtiriltirding axir ko'zim ko'rardiku deydi alloh taolo fakazalika atatka ayatuna fanasitaha va kazalika yawma tunsa sanga oyatlarimiz borganda esdan chiqargan edingku yolg'onga chiqarganding islom sanga taqdim qilinganda yuz o'girgan edingku ku ha bugun sandan ham yuz o'giriladi san ham esdan chiqarilasan deydi alloh taolo mana shu bizni ko'zimizni ochish kerak islom bizga ikkita tanlovdan bittasini tanlashligimizni buyurdi oson yo'lni tanlash uchun islomga yuz burishimiz kerak yuzlanishimiz kerak ya'ni to'la to'kis islomni qabul qilishimiz kerak bu birodarlar islom ta'limotlari bilan bo'ladi bizni mantiqiy xayolimiz bilan emas yuqorida ishora qilib ketdim islom dinini osonku deb poypog'iga mahs tortib yurganlar islomdan yuz o'girayotgan odamlar asl manbaga murojaat qilmayotgan odamlar bitta misol keltirdim bunga o'xshagan misollar ko'p bizni hayotimizda har bitta masala tijoratchilar bor ichimizda ko'p har bitta masalamizda islom nima dedikin degan savolga javobni olib masalalarga yondashishimiz kerak shunda hayotimiz oson bo'ladi qalbimiz kengayadi hayotimizga xotirjamlik kiradi eng yumshoq yostiq vijdon yostig'i birodarlar toza vijdon bo'lsa kesakni ustida ham maza qilib uxlaysiz vijdon pok bo'lmasa birovni haqqi yeyilgan kimgadir zulm qilingan bo'lsa par yostiqda ham uyqu kelmaydi rim imperatori elchilaridan bir guruhi madina munavvaraga keldi hazrati umar roziyallohu anhu bilan gaplashgani shunda umarni so'radi qatta umar haliginda shu yerda ko'rgan edik xalifa odamlarni ichida yuribdi qidirib qidirib qidirib topolmay bir joyga borsa u bog'i pastrog'ida ko'rsatishdi borsa bir kesakni to'plab o'zini bitta to'nini kesakni ustiga qo'yib maza qilib uxlayotibdi tuproqda shunda kelib aytgan adilta fa, fa aminta degan adolat qilib maza qilib uxlab yotibsizlarmi degan adolat birodarlar haqiqiy ya'ni insonga rohat beradi adolat qayerda islomda biz islomga amal qilishimiz kerak shunda inshaalloh xotirjamlikni topamiz sahobalardan bugun sal qisqaroq bir sahoba to'g'rilarida gapiramiz abu dardo haqlarida yuqorida aytdik abu dardo roziyallohu anhu islomga kech kirgan sahobalardan badr g'azotidan keyin kirganlar islomga payg'ambar alayhissalotu vassalom madina munavvaraga kelganlar musulmonlar madinada joylashgan lekin ba'zi odamlar oshkora islomga kirmasdan yashagan payg'ambar alayhissalotu vassalom qo'llarida iqtidor bo'la turib ularni o'ldirmaganlar hozir musulmonni kofir deb yuribdiyu to'rtta beshta sharlatan rasululloh mushrikka ham indamaganlar abu dardo mushrik bo'lgan buti bo'lgan ikkita o'rtog'i bor edi sahobalardan ikkita o'rtoq uyga kirib safvon ibn umayya bo'lsa kerak uyga kirib butini sindirib qochib ketishadi abu dardo kelsa buti sinib yotibdi voy bechora butim ey o'zingni o'zing himoya qilolmadingmi degan keyin kallasiga tepib qolgan e o'zini o'zi himoya qilolmasa nima qilaman bunga ibodat qilib degan keyin borib payg'ambar alayhissalotu vassalomga iymon keltirgan haligi ikkita sahoba qo'rqib endi sindirib qo'ydi butini payg'ambar alayhissalomni oldiga kelib abu dardoni butini sindirib qo'ydik u uzoqdan kelyapti hozir kelib bizga qattiqroq teksa kerak deganda payg'ambar alayhissalom aytganlarki manga alloh taolo va'da berdi abu dardo iymonga kelyapti deganlar kelib musulmon bo'lgan abu dardo roziyallohu anhu haqlarida payg'ambar alayhissalotu vassalom hakimu hadihil umma deganlar bu ummatning eng donishmandi bo'lgan ummatning donishmandi o'ta dono odam bo'lgan abu dardo oz sonli sahobalardan bo'lgan qur'onni yodlashlikda payg'ambar alayhissalotu vassalom tiriklik paytida ansorlardan beshta odam qori bo'lgan besh dona odam shulardan bittasi abu dardo payg'ambar alayhissalotu vassalom abu dardoni ya'ni maqtaganlar ba'zi rivoyatlarda abdulloh ibn masud roziyallohu anhu aytadilar ilm olmoqchi bo'lsanglar abu dardoni lozim tutinglar payg'ambar alayhissalotu vassalom bilan uhud jangida qatnashganlar uhudda ko'p jarohat olganlar qattiq musibat ya'ni eng og'ir imtihonlardan bittasiga ro'baro bo'lganlar payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin hazrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu davrlarida ham ba'zi g'azovatlarda qatnashdilar hazrati umar roziyallohu anhu abu dardoni iloji boricha ilmiy jabhaga qo'yganlar qurol jang jadaldan ko'ra ilm jabhasiga chunki qori faqih keyin zohid bo'lganlar o'ta taqvodor odam bo'lganlar o'zlari aytadilar man deydilar tijoratchi edim deydilar iymon keltirgandan keyin ibodatga mukkasidan ketganlar ko'p haligi yuqoridagi rivoyat ham shu ibodatga maza topib qolgan ekanlarda odam o'zi ibodatni mazasini topib qolsa boshqacha keyin tijorat bilan ibodatni jamlolmadim deydi tanlash kerak bo'lib qoldi qaysi birini qilsam ekan deb tijorat tashlab yuborib ibodatga o'tib ketdim deganlar bu degani hamma abu dardo bo'lsin degani emas ya'ni tijoratchini ertaga bu e, do'konlarni tashlab ketib yubormanglar u do'kon u ham ibodat o'zi lekin abu dardoning e, tanlagan yo'li ilm ta'limi yo'li bo'lgan hazrati umar roziyallohu anhu u kishini damashqga hazrati usmon davrlarida o'zi muoviya roziyallohu anhuni oldiga jo'natganlar qur'on fiqh ta'limi uchun hazrati umar roziyallohu anhu jo'natganlar hazrati usmon muoviyaga aytganlar damashqning qozisi qilgin deganlar damashqga qozi bo'lganlar vafotlari to'g'risida ixtilof ko'p ixtilof bor vafotlarini ba'zilar o'ttiz uchinchi hijriy sana degan usmon roziyallohu anhuning qatl qilinishidan ikki yil oldin ba'zilar o'ttiz olti degan o'ttiz yetti degan ham bor o'ttiz sakkiz degan ham bor xullas dunyodan o'tishlari e, qirqinchi hijriy sanaga bormaydi shu atrofda dunyodan o'tganlar abu dardo roziyallohu anhuni e, hikmatli gaplari juda ko'p iymon bilan ilm bitta makonga joylashadi ikkalasini izlagan masalan iymonni izlagan ilmga ilmni izlagan iymonga muhtoj bo'ladi ya'ni ikkalasiga erishganingizda manzilga yetib borgan bo'lasiz degan ma'noda hikmatli gaplari bor hadislarini baqiy ibn mahlat yoki muhallat o'zlarini musnatlarida keltirgan baqiy ibn muhallat degan odam barcha sahobalarni qanchadan hadis rivoyat qilganlarini musnat qilgan kitoblarga to'plagan o'sha kishi aytadilar abu dardo bir yuz yetmish oltita hadis rivoyat qilgan payg'ambarimizdan bir yuz yetmish oltita hadis rivoyat qilganlar imom buxoriy va muslim ikkita hadislarini ittifoq qilib muttafaqun alayh rivoyat qilishgan ikki dona hadislarini buxoriy o'zlari o'zlariga boshqa san'at bilan ikkita yoki uchta adashmasam uchta hadis rivoyat qilganlar muslim sakkizta hadisni o'zlari rivoyat qilganlar boshqalar bilan qo'shganda bir yuz yetmish oltita hadis rivoyat qilganlar demak abu dardo roziyallohu anhuni e, abdulloh ibn masud aytadilarki biz shu ummatning ichida eng bizga mehriboni abu bakr ummatning ichida haqni qo'rqmasdan e, gapiradigani hazrati umar eng hayolisi usmon e, halol va haromni eng biladigani muoz ibn jabal deb ummatning hakimi donosi abu dardo deganlar abu dardoning mana shunaqangi fazilatlari ham bor alloh va taolo sahobalardan rozi bo'lgan bo'lsin ularning tarixlarini o'rganib ularning ta'limotlaridan nasibador bo'lib dunyo va oxiratimizda ulug' maqomlarga erishishimizni bizga ham alloh taolo o'zi nasib qilsin endi savol javobga o'tamiz kimda nima savol bor diverslarda boyboshimiz so'ngida shunaqa qo'ysa nima deysiz shariatda nima deydi deb chiqib berish foydaga nima deysiz mahallagami ha mahallaga shunaqa e, moshinalarning kirishi kirib chiqishiga e, to'siqqa o'xshagan narsa qo'ysak bo'ladimi degan masalani so'rayaptilar yo'l umum umumiy ya'ni ommaniki vaqf hisoblanadi ommaga to'sishlik uchun ommaning izni bo'lishi kerak omma izn bermasa to'siq qo'yib bo'lmaydi uni chunki faqat o'sha mahallaga o'sha mahallaning odamlari kirib chiqmaydida boshqa odamlar ham kirib chiqadi boshqa mashinalar bor bular ommaning e, izniga bog'liq o'zicha to'sib olsa ertaga uni joy ham qilib oladi shunaqa bo'lyaptida ko'chani qo'rqmasdan uy qilib olayotganlar bor bo'lmaydi hatto bizni masaladan hozir ko'pchilik o'ylab fikrlaydida yo'lga yo'lga uyini eshigini oldidan naves chiqaradi shu joiz emas shu e, oyog'ini yo'lga chiqarishga bu o'ziga haligi e, ahvatga o'xshagan narsada o'ziga egallab olyapti u yerda mashina turadigan joy qilsa bo'ladiyu o'zini ko'tarsa bo'ladiyu ustun qo'yishlikka ijozat bermaydi ulamolar ustun qo'ysa ko'chanikida u shuning uchun ko'cha masalalarini ham bir ko'rib chiqish kerak mahallalarda mana e, so'raganingizga tashakkur so'rash kerak shariat izn bermagan narsani e, boshqa sabablar bilan bekitib olish to'g'ri emas ho'p va alaykum assalom rahmatullohi va barakatuh sadaqa ehson yaxshi amallaringiz birovga etish sadaqa yaxshi birovga bildirish birovga etish maqtanish shu e, borasida edi misol e, man o'zimda ham qancha yaxshi yomon amallarim bo'lsa yaxshi amallarimni qanchasinidir kimlargadir aytganman qanchasinidir etmaganman etishda maqsadu maqtanish yo boshqa emas shu kimdir mandan yordam so'rasa yordam berolganimga e, o'zim xursand bo'lib quvonchim kimdir bilan baham ko'rmoqchi bo'lib aytilgan e, hammamiz eshitganmizda jannat uchun bahslashgan ikki e, birodarlarimizdan mani ham og'aynim bor qalbida iymoni ixlosi bor og'aynim shu bilan jannat uchun bahslashmoqchiman yaxshi o'rinlari uchun shu og'aynim bilan hali boshlamadim shu og'aynim bilan jannat uchun bahslashsam bergan sadaqam ehsonlarim yaxshi amallarim o'qigan namozlarimni ro'zalarim yaxshiliklarimni shu og'aynim bilan bir birimizga aytib maqtanib bahslashib bahs munozara qilsa bo'ladimi yoki qilingan yaxshi amallarimiz sir bo'lib qolsa rahmat salomat bo'ling yaxshiliklarda musobalaqalashish e, haqida so'rayaptilar alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda fastabiqul xayrot degan yaxshiliklarda musobaqalashing degan ya'ni bu o'sha siz musobaqa e, o'ynayotgan do'stingiz birodaringizga uni aytishlikni lozim qilmaydi uni uzoqdan ko'rib e bu bola masalan faloncha xayriya qildi yoki pistonchiga yordam berdi man ham shunaqa qilay deb qilib uni zaxiraga berkitib qo'yaverish kerak odatda alloh subhanava taolo xayriyalarni oshkora va maxfiysini maqtagan qur'oni karimda e, sadaqatlarni oshkor qilganlarni maqtaydi faniimmahi deydi naqadar yaxshi deydi ha, yaxshiliklarni e, ya'ni sadoqatlarni oshkor qilganlar naqadar yaxshi deydi va in tuhfuha khayrul lakum deydi agar maxfiy qilsangiz u sizga yaxshiroq siz uchun yaxshiroq ko'p yaxshiliklari bor birinchidan riyo suma aralashib qolmaydi ikkinchidan o'sha qilgan yaxshiligingizni e, minnat qilib qo'ymaysiz uchinchidan uni habata bo'lib qolib amalning ajri yo'qolib qolishligini oldini olasiz maxfiy bo'lsa ko'p foydasi bor lekin oshkorni ham yaxshi maqtagan qaysi oshkorni maqtagan desa farz ibodatlaridagi oshkoralik maqtalgan farz namozlarga mana masjidda o'qiymiz jamoatda o'qiymiz ro'zalarda ikkita odam janjallasib qolsa man ro'zaman deydi to'g'rimi E, zakotni berayotganingizni berayotgan odamga aytasiz zakotim bu deysiz haj e'lon qilinadi hamma joyga bular hammasi farz ibodatlarga aloqador lekin nafl ibodatlarni qo'ldan kelgancha maxfiy qilish afzal chunki nafllar majburiy emasda u insonga haligi aytganingizdek faxr qilayotgan amalidan maqtanish olib kelib qo'yadi u o'sha amalni botil qiladi ya'ni minnat qilsa riyo qilsa ajri yo'qolib qoladi lekin nafl ibodatlarni ham ba'zan oshkor qilsa joiz qachon bir odamga yaxshilik qilyapsizda oshkor qilishdan ko'zlagan maqsadingiz bor nima maqsad boshqa odamlarni ham shu yaxshilikka tashviq qilish ularni ham targ'ib qilish o'sha sizni yaxshiligingizni ko'rib boshqalar ham o'sha yaxshilikka e, urinsa sizga ajr bo'ladi bu ma'noda inson qalbiga ham qarash kerak agar riyo manmanlik qilgan yaxshiligiga minnat faxr aralash qalbida bir narsalar g'imirlasa darrov maxfiy qilish kerak uni chunki alloh subhanava taolo yaxshilik qilishni maqtamagan yaxshilikni qiyomatga buzmasdan olib borishni maqtagan man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha degan kim yaxshilikni keltirsa qiyomatga olib borsa qilsa emas hamma qilaveradida hamma yaxshilikni qilaveradi lekin uni parokanda qilib qo'yish ehtimoli bor minnat bor riyo bor suma bor birovni ko'ziga qilish bor o'sha yaxshiligini botil qilib qo'yish bor agar shuni asrab avaylab qiyomatga olib borsa o'n barobar ajr beraman deyapti alloh taolo birovga qilingan yaxshilik o'sha odamni bilmasligining bir qancha yaxshiliklari bor orqasida ko'p e, manfaatlar bor sahobalardan birlari tuyani ustiga bir qancha yegulik ichkilik hamma material hamma narsani to'ldirdida qorong'ida kelib eshigini taqillatdi bir kambag'alni uyini taqillatdi kambag'al ichkaridan chiqdi qo'lida chiroq endi arab o'lkalarida birodarlar cho'l joylarida ham agar e, havo osmonda oy bo'lmasa tun qorong'i bo'ladi o'ta qorong'i haligi chirog'ini ko'tarib kim deb so'radi deganda chirog'ini tushir dedi chirog'ini tushir dedi eshikni och ochdi tuyani ichkariga haydadida bo'ldi man ketdim shu sanga dedi ey to'xta dedi kimligingni ayt dedi deganda kimligimni bilmasliging sanga ham yaxshi manga ham yaxshi dedi nimaga agar kimligimni bilib qolsang ertaga man birorta munkar ish qilib tursam sanga qilgan yaxshiligimni andishasi bilan meni munkardan qaytarolmay qolasan manga haqni aytolmay qolasan ichingda bu odam manga yaxshilik qilganku degan narsa o'rnab qoladi manga ham yaxshiligi ertaga sanga bir gapni mm, gapirsam minnat qilyapti degan malomatdan qutulaman shuning uchun maxfiysi yaxshi dedilar ketdilar Alloh uchun do'stlar. Abu Dardo bilan Salmon Forisiy do'st bo'lganini singari do'stlar. Ikkalasi qarz ekan. Boshqalar. Do'stini qarzligini bildida indamasdan borib haqdorga pulni to'lab, men do'stimni puli deb bekitib ketdi. Keyin bu borib qarzini to'lasa, qarzini to'lab ketgan. Keyin narga odam u o'zini qarzini to'lagani borsa buni qarzini allaqachon do'sti to'lab qo'ygan ekan bu kech qolgan ekan hatto bunaqa maxfiy ishlar ixlosni ziyoda qiladi ixlosni kuchaytiradi ya'ni olloh bilsa bo'ldi degan gap lekin musobaqa musobaqa qilish hazrati abu bakr bilan hazrati umar roziyallohu anhu o'rtalarida katta bunga o'xshagan e, tortishuv bo'lgan man har safar abu bakrdan o'tishga harakat qildim o'tolmadim degan hazrati umar o'tolmadim deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom kim olloh yo'lida sadaqot kim ollohga qarz beradi deb tabuk g'azotida katta miqdorda mablag'ni yiqqanlar yig'masa iloji yo'q katta jang uchun ketilyapti katta dushmanga qarshi e, ketilyapti shunda hazrati umar aytganlarki ana endi abu bakrdan o'taman chunki abu bakr hozir kambag'al puli yo'q manda anchagina pul bor olti yuz uquya pullari bor ekan o'shanda shu pulimdan ko'p sadaqa qilaman abu bakrdan endi o'taman dedi keldida uch yuz uyquyasini rasulullohni oldilariga tashladi yo allohni rasuli bala dedi uyda yana shuncha qoldi dedi abu bakr keldi ozgina narsa berdi olloh yo'liga dedi uyda nima qoldi deganda olloh va rasuli qoldi dedi hech narsasi qolmagan uyda hammasini olib kelib bergan shunda qo'l ko'targanlar hazrat umar abu bakrga yetolmadim yetib bo'lmadi deganlar mana shu u payg'ambar alayhissalotu vassalomni vafotlarida xalifa saylash masalasi bo'lib turganda o'zlariga xalifalikni haqli deb turganlar umar lekin abu bakrni gapini eshitib eshitib oxiriga borganda abu bakrdan o'tib bo'lmaydi man o'ylagan gapni gapirdida mandan afzalini gapirib qo'ydi abu bakr nima deganlar agar mabodo xalifa saylamoqchi bo'lsanglar xalifa qurayshdan bo'ladi xalifa qurayshdan bo'ladi mana qurayshning bitta vakili umar mana qurayshning bitta vakili abu ubayda deganlar o'zlarini taqdim qilmaganlar shunda umar tan bergan hazrati umar o'zini taqdim qilmoqchi edida abu bakr boshqani taqdim qilyaptilar ya'ni abu bakrga yetadigani yo'q o'rnilaridan turganlar hey jamoa deganlar payg'ambar alayhissalotu vassalom bemor betob bo'lib turganlarida kimni imom qildilar bizga abu bakrni deyishgan imomdan oldin kim ruku sajda qiladi dedi hech kim ruku sajda qilolmaydi imom ruku qiladi keyin ruku qiladi orqalagidan qaysi biring abu bakrdan oldinga o'tmoqchisan hech kim o'tmoqchi emas man abu bakrga qo'l berdim xalifa abu bakr degan bu musobaqada tan olish ham bor lekin musobaqani maxfiysi ya'ni e, qilish o'rnida boshqa odamga tashviq targ'ib bo'lsa tamom bo'lsin endi shu o'rinda mana bu mehr yigirma yigirma degan guruhimiz bor e, sardor rahimxonni yana bir guruhi bor ajr e, qalb amri degan namanganda saxovat degan guruh bor andijonda muruvvat bor bular hammasi doim yozishadi maxfiy qilsanglar bo'lmaydimi maxfiy qilsanglar maslahat beradigan ko'p maxfiy qilmaysizlarmi sadaqaning maxfiysi yaxshi deb yozadi ba'zida shularga aytaman bo'pti san bersin maxfiy tarqatib olamiz o'zi bermaydi u guruhlar birodarlar o'zini pulini bermayapti ular bu guruhlarning ishchilari fidokor yigitlar bular ishini hayotini hammasini tashlab qo'yib oilasini ya'ni boshqa masalalarini ehtiyojlarini qondirib qo'yib hamma hayotini shu yetim yesirlarga xizmatga baxshida qilib yuborgan odamlar ular xayri ehson qilgan odamlarni pullarini tarqatib beryapti bu katta ish qur'oni karim zakot tarqatuvchilar haqida sakkizta toifani zikr qilgan sakkizta toifadan bittasi amilina alayha degan zakotni tarqatuvchilar degan qur'on zikr qilgan pulingiz bo'lsayu qaysi xayriyaga saplashni bilmasangiz u ham qiyin pulingiz bor qayerqa sarflashni bilmaysiz mehr yigirma yigirmaga bering payg'ambar alayhissalotu vassalom maqtagan yetimlarga tarqatib beradi omonatdor yigitlar uni tarqatayotganda bu odamlarga hisobot bu ishni qilyapmiz ular o'zlarinikini qilmayaptiki uni qilib maqtansa xayri saxovat egalarini hech kim bilmaydi ba'zilar shundoq pul o'tkazib yuboradi tanimaymiz ularni ba'zilarni faqat pul bergan odam taniydi qolgan odamni tanimaydi hech kim o'shani ham gapirishadi o'zi odatda gapiradigan ko'p ularga e'tibor bermaymiz biz lekin o'zimiz qalbimizda riyo ujub shunga o'xshagan narsa aralashib qolishlikdan qo'rqsak maxfiy qilishimiz kerak u narsa e- e'tibori yo'q maqtaganni ham gapiga e'tiborsiz havolanib ketmaysiz yomonlagandan ham tushkunlikka tushmaysizmi xohlaganday bering qilavering yaxshilikni chunki olloh uchun qildingizmi alloh taolo sizni qalbingizni ko'rib turibdi alloh ajr bersin birodarlar shu yerda to'xtatamiz chunki man safarga ketayotgandim o'zi bugun andijonga chiqib ketayotgandik vodiyga butun o'zbekistondan telefon qilishdi shu <laughs> masjidga kelib suhbat qilmasangiz bo'lmaydi deb sizlarni yaxshi ko'rganimiz uchun imom domlamizni hurmat qilganimiz uchun bu birodarimiz aytib qo'ygan ekanlar shunga keldik bizni haqqimizga duo qilib turinglar endi inshaalloh vodiyda biroz safarimiz bor vodiyda ham jonli muloqotlarga chiqsa chiqamiz andijonda e, masjidlarda suhbatlar qilamiz bizni e, rasmiy safarimiz ya'ni fath safarimiz <laughs> endi andijonga qarab bo'lyapti E, shuning uchun endi duo qilamiz sizlarni ham duoinglardan umidvormiz سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين parvardigoro barchalarimizni hidoyatdan ayirmagin aytgan gaplarimizga tavfiq hidoyatga aloqador mavzularga amal qilib borishligimizni o'zing tavfiqimizni ziyoda qilgin ota onalarimizni o'tib ketganlari bo'lsa ularni rahmat qilgin tiriklarini umrlarini uzoq ibodatlarini qabul tanijonlarini sog' qilgin ikki dunyoda ko'zlarini quvonchga o'zing to'ldirgin farzand zurriyotlaridan alloh subhanava taolo boshlariga toj kiydiradigan farzandlarni bardavom bo'lishini nasib qilgin yoshi ulug'larimizni masjidimizga qatnayotgan oqsoqollarimizni alloh taolo oramizdagi barakalarimizni umrlarini uzoq qilgin haqqimizga qilayotgan duolarini xayriya duolarini o'zing ijobat qilgin butun dunyodagi musulmonlarga nusrat bergin najot bergin mazlumlarga alloh subhanava taolo o'zing yordam bergin zolimlarni peshonasidan ushlagin jamoalarni tafriqa qilib tashlagin qalblariga alloh taolo o'zing qo'rquv solgin musulmonlar ustida o'ynayotgan o'yinlariga makrlariga o'zlarini tushirgin o'zlari bilan o'zlarini ovora qilib qo'ygin musulmonlarimizni alloh taolo qalblariga o'zaro bir birlariga ulfat muhabbatli qilgin musulmonchilik birodarchiligiga alloh taolo barchamizni o'zing muvaffaq qilgin va sallallohu vasallama ala xayri xalqihi muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته